Anjing, gue dewa goblok. Lumayan 15 menitan. Join deh, dia, Dik. Anjing. Mana, Dik?

udah bau ya Wow. Ya. Mati ini. Si gitu itu ah Ah, enggak ada. ya, tak perlu nih ya.

Aduh. Mati alah. Ah, gila. Ya Allah. kelot. Goblok kalau menang. Minggu bro, kebot, bro, bintang, banyak ini. Ini gambarnya. Dan cep, BM mana cep? Rakun, rakun. Anh sao dạ, anh ấy cho anh Dinh? Ủa, của ai? Đó là những người ta nó kê, tên bà xấu. Không, nó làm mà. Ừ. Ừ. Ừ. Ừ. Ừ. Ừ.

Goblok kok. Mesti naon ya? Kan? Mesti naon. Mesti anu mendalung kok. Kata ini yang baca Yang modal. Aduh. Mana tuh? Ini sih live streaming ya. Ini nyana. <laughs> Wala center naman. Hey, bos. Wahnya bos. Ada. Aduh. Ah, tinggal hiji euy. Hah? Tinggal hiji. Nonton video goblok. Balik itu atuh video mah gaya saya Sama cakap terus. Ya, udah ngedang. simpan 2 jam lebih kami sudah 3 jam kami mengikuti